मुस्ताङको झुम्सोमा दोस्रो पटक प्रधान सेनापति हाई अल्टिच्युड ट्राई एडभेन्चर राष्ट्रिय प्रतियोगिता भएको छ नेपाली सेनाले यहाँ वर्षनी एडभेन्चर प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ सेनासँग जोडिएको यस खेल सेनाले यहाँ दोस्रो पटक आयोजना गरेको हो सोमबार खेलाइएको एडभेन्चर खेलमा दुई विभागीय टोलीले आफ्नो वर्चस्व कायम गरेका छन् प्रतियोगितामा नेपाली सेनाका त्रिभुवन आर्मी क्लब पुरुष र सशस्त्र प्रहरीको एफिएफ क्लब महिला टोली च्याम्पियन भएका हुन् यसअघि सैनिक उच्च शिक्षालय जोमसोङदेखि प्रतियोगिता सुरु भएको हो जोमसोमको पश्चिमतर्फ धाकाचुङ डाँडा उक्लने एक सय मिटर रक क्लाइम्बिङ धाकाचुङ डाँडादेखि सशस्त्र प्रहरी क्याम्प कालीगण्डकी नदी तर्दै खोलासम्म दौडिने चार पोइन्ट पचहत्तर किमी रनिङ र पाण्डा खोलादेखि जोमसोम ठेनीसम्मले स्याङ हुँदै जोमसोमसम्म तेह्र पोइन्ट पैँतिस किमी साइक्लिङ बिदामा एकैसाथ प्रतियोगिता भएको हो प्रतियोगिताको पुरुष एडभेन्चरतर्फ Tribhuvan army club A champion बन्यो आर्मीका हिमालय टमाटा र बसन्त फारूले निर्धारित दूरी एक घन्टा उन्नाइस मिनट बयालिस सेकेन्डमा पुरा गरे सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ क्लबका खेलाडी लक्ष्मण मल्ल र किरण मल्लले निर्धारित दूरी एक घन्टा उन्नाइस मिनट बाहन्न सेकेन्डमा पुरा गरेका थिए यस्तै पुरुषतर्फको एडभेन्चरमा नेपाली सेनाको आर्मी बी तेस्रो भएको छ आर्मी बीका प्रताप थापा र दिपक सिंह चौधरीले एक घन्टा चौबिस मिनट उन्नाइस सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पार गरेका थिए पुरुषतर्फको एडभेन्चरमा एपिएफ क्लबका खेलाडी दस सेकेन्डले आर्मी ए भन्दा पछि परेको थियो अघिल्लो वर्ष जोमसोममा भएको एडभेन्चरमा च्याम्पियन बनेका आर्मी बीका खेलाडी थापा र भण्डारी यस वर्ष तेस्रो भएका छन् यस वर्ष आर्मी ए र एपिएफसँग पाँच मिनटले थापा र भण्डारी पछि परेका हुन् महिला तर्फ सशस्त्र प्रहरीको प्रहरीको क्लब क्लबकी सोनी गुरुङ र निर्जला भण्डारी पहिलो स्थान हासिल गर्दै च्याम्पियन भए गुरुङ र भण्डारीले एक घन्टा पैँचालिस मिनट सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पार गर्दै च्याम्पियन भएका हुन् अझ यो गेमलाई अझ नेसनल स्तरसम्म अझ राम्रो बनाउनको लागि अझ यस्तै यस्तै इभेन्टहरू अझ भइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आर्मीले मात्र नभए अझ अरू अरूले पनि यस्तो यस्तो राम्रो राम्रो इभेन्टहरू गरायो भने अझ राम्रो राम्रो खेलाडीहरू र प्रतियोगितामा गैर विभागीय गर्ल्स टिमकी होमी बुढामगर र उषा खनालले एक घन्टा बयालिस मिनट तिस सेकेन्डमा दुरी पार गर्दै दोस्रो भए यस्तै त्रिभुवन आर्मीकी लक्ष्मी मगर र केशरी थापा मगरले एक घन्टा त्रिपन्न मिनट सोह्र सेकेन्डमा समय खर्चिएर तेस्रो भएका छन् प्रतियोगिताका लागि कुल एक्काइस टिम मुस्ताङ आउने आए पनि दुई टिम मेडिकल परीक्षणपछि प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका थिए पुरुष एडभेन्चरतर्फ एघार टिम र महिला एडभेन्चरतर्फ पाँच टिम सहभागी भएको प्रतियोगिता संयोजक राजीव चौनले जानकारी दिनुभयो प्रतियोगितामा विभागीय टोलीसहित नेपालका विभिन्न क्लब तथा स्वदेशी एडभेन्चर खेलाडीले सहभागिता जनाएका थिए प्रतियोगिताको पुरुष एडभेन्चर च्याम्पियन टोलीले नगद पचास हजार सिल प्रमाणपत्र र ट्रफी प्राप्त गर्यो भने दोस्रो हुनेले नगद तिस हजार प्रमाणपत्र ट्रफी प्राप्त गरे त्यस्तै तेस्रो हुने टिमले नगद बिस हजार प्रमाणपत्र र ट्रफी पाए महिला तर्फ पहिलो दोस्रो र तेस्रो हुने टिमले क्रमशः पन्ध्र हजार दस हजार र पाँच हजार सहित प्रमाणपत्र ट्रफी जितेका छन् विजेता पुरुष तथा महिला डान्सर दुवै टोलीलाई नेपाली सेनाका बलाधिकृत रति शरद गिरी गण्डकी प्रदेशका माननीय सांसद महेन्द्र कुमार महेन्द्र बहादुर थकाली जिल्ला समन्वय समितिकी प्रमुख छिरिङ लामा गुरुङ लगायतले पुरस्कार हस्तान्तरण गरेका थिए गण्डकी प्रदेशका माननीय सांसद महेन्द्र बहादुर थकालीले सो अवसरमा भन्नुभयो पर्वतीय खेलहरूको प्रचुर सम्भावना रहेको मुस्ताङमा गण्डकी प्रदेशले खेल प्रवर्धन गर्न खोजेको बताउनुभयो मुस्ताङमा खेल पर्यटन भित्राउन लक्ष्यसहित यसको प्रारम्भिक सर्वे तथा जग्गा छनौट भइसकेको उनको भनाइ थियो ट्राई एडभेन्चर कम्पिटिसन दुई हजार उन्नाइस जुन जोनसोन पुस्ताङमा भइरहेको छ यो अति नै सराहनीय र चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो अब यो विगतमा पनि यो कुरो यो चाहिँ अगाडि पनि विगतमा पनि भइरहेको र यस वर्ष चाहिँ दोस्रो पटक भएको हुनाले यसमा चाहिँ सहभागीहरू पनि धेरै भएको र यसले चाहिँ पर्यटन र चाहिँ पर्यटनलाई चाहिँ प्रवर्धन र चाहिँ अझै बढी चाहिँ बढावा मिल्ने भएको हुनाले अब विगतमा जतिसुकै दुई पटकसम्म भएको हुनाले आगामी वर्षको लागि पनि चाहिँ यसमा चाहिँ अहिले र चाहिँ विगतको चाहिँ वर्षमा र अहिलेको वर्षमा चाहिँ यो दुई वर्षमा जति चाहिँ अब आन्तरिक हिसाबले चाहिँ जुन यो कम्पिटिसन भएको थियो एडभेन्चर र चाहिँ आगामी दिनहरूमा यसलाई चाहिँ खुल्ला रूपमा चाहिँ गरेर विदेशीलाई अझै बढी चाहिँ प्रतियोगिता संयोजक राजीव चौधले साहसिक खेलहरू नेपाली सेनाको तालिमसँग सम्बन्धित भए पनि नेपाली सेनाले एडभेन्चर प्रतियोगिता नेपालमा प्रवर्धन गर्न खोजेको बताउनुभयो उहाँले यस प्रकारको प्रतियोगिताले अन्तर्राष्ट्रिय खेल पर्यटकलाई नेपालसम्म ल्याइपुर्याउन सहयोग पुग्ने उहाँको दावी छ नेपाली सेनाले समयसम्म यस्ता प्रतियोगितालाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै संयोजक चम्पले नेपालमा यस खेलको अधिक सम्भावना रहेको बताउनुभयो खेलपछि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै एपिएफ कि च्याम्पियन सोनी गुरुङले मुस्ताङमा रक क्लाइम्बिङको नयाँ अनुभव प्राप्त गरेको बताइन् उनले रक क्लाइम्बिङ र साइक्लिङ रनिङ तिनवटा विधा समायोजन गरेर खेलाएको खेलले आफूलाई नयाँ अनुभव र थप ऊर्जा प्रदान गरेको बताइन् प्रतियोगितामा स्थानीय तह जनप्रतिनिधि कर्मचारी सङ्घ संस्था र स्थानीय पत्रकारहरूको उल्लेख्य उपस्थित रहेको थियो रिपोर्ट सुन्दर कुमार ढकाली मुस्ताङ हजुरको परिचय म चाहिँ सोनी गुरुङ एपिएफबाट सोनी गुरुङ एपिएफबाट काठमाडौँ पोखरा काठमाडौँ काठमाडौँबाट आउनुभयो अनि यो मुस्ताङ जिल्ला हिमाल जिल्ला यो हाई अल्टिट्युड भएको उक्त उचाइमा भएको जिल्ला अडतिस सय मिटर करिब अडतिस सय मिटरको उचाइमा छ यो यस प्रकारको गेममा तपाईँहरूले कहिले भाग लिनुभएको थियो अन्य अन्यत्र पनि अन्यत्र होइन यही गेममा चाहिँ म योभन्दा अघिल्लो वर्ष चाहिँ पार्टिसिपेट ए पहिलो वर्ष पनि आउनुभएको थियो अनि कुन स्थान पाउनु त्यसमा चाहिँ हामी केटीहरूको टिम एउटा मात्रै थियौँ त्यही भएर खासै अब दुई तिनवटा टिमभन्दा अगाडि आयो केटाहरूको त्यही यस प्रति यस प्रकारको प्रतियोगिता यो मुस्ताङ जिल्लामा हुनुलाई तपाईँले कस्तो रूपमा दिनुभयो एकदमै राम्रो हो हजुरहरूको अब यसो राम्रो ठाउँ छ होइन त्यस्तो एडभेन्चरको लागि एडभेन्चरको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ त्यसलाई एकदम एकदम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ पार्टिसिपेट हुनु पाउँदा यहाँ आउँदा एकदम राम्रो छ यस प्रतियोगिताको यस प्रकारको चाहिँ यो जुन यो साहसिक गेम भन्छ यो होइन rock climbing high cycling running यस्तो यो तपाईँहरूले अन्य जिल्लामा पनि गर्नुभएको थियो कि एउटा होइन दार्जिलिङतिर हुन्छ एउटा गेम क्लाइम्बिङ चाहिँ हुँदैन साइक्लिङ अनि राफ्टिङ रनिङ हुन्छ मनाङमा यस्तो वासी भएको छैन मनाङ थाहा म गएको छैन अहिलेसम्म थ्याङ्क यू जुन आर्मी क्लब नेपाली स्पोर्ट्सहरू चाहिँ यो लास्ट इयरदेखि नै हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ हाम्रो एडभेन्चर स्पोर्ट्स नेपालमा एडभेन्चर स्पोर्ट्सको एउटा ठुलो स्कोप भएको हुनाले नेपाल आर्मी आर्मीसँग मिलिट्री स्पोर्ट्समा रिलेटेड भए पनि यसलाई आर्मीले बढी फोकस गरिरहेको छ यसमा नयाँ खेलाडीहरू लिएर आउने राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्ने प्लान थियो लास्ट इयरदेखि हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ यो सेकेन्ड सेकेन्डचोटि लास्ट इयर हाम्रो जम्मा तेह्रवटा टिम भएको थियो भने योपालि हामीले बिसवटा टोटल टिम तेइसवटा आएको थियो तिनवटा टिम चाहिँ बिरामी भएर उनीहरू चाहिँ खेल्न सकेन यहाँ आएर अल्छुटले गर्दाखेरि जसमध्ये बिसवटा टिमले चाहिँ पार्टिसिपेट गरेर पाँचवटा टिम चाहिँ यसमा लेडिजहरूको पनि टिम छ र यसको अर्को औचित्य भनेको एडभेन्चर स्पोर्ट्ससँग रिलेट गरेर टुरिज्मलाई पनि केही सहयोग परोस् यस्तो हाम्रो यो जोक्सम जस्तो ठाउँमा मनाङ जस्तो ठाउँमा हामीले इभेन्टहरू गरेर यहाँको लोकलहरूको सहयोग र नेपाली सेनाको पुरै आयोजनामा हामीले यो प्रोग्राम गर्नेछौँ வந்து Entra, entra, entra, entra.